Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Politolog Qabil Hüseynli TV müsavatın efirində aparıcı Sevinç Telman qızının qonağı olub. Oxu24.com xəbər verir ki, politolog deyib, bu bölgədə təkcə Azərbaycanın yox, bütün ölkələrin gələcəyi Rusiyanın Ukrayna müharibəsində məğlubiyyətindən keçir. Yeni dünya nizamının qurulması da həmin məğlubiyyətdən asılıdır.